Arabın kilinde mengah yoksul tamah Gözünde kırbaç çalgı yapıp kuru önümde hallar Korkulu üstüne atlayın ondan Avazına kim giremez gala tutsak külfete derdili bir kere sıçsam Harbiye akşamları dokunurlar yok yere kendini açma be kanka Paramıza bak gece kanlı izgin Yine sindirebilirim gözlerini Koyamızına isterik isterim Taşırım duygularım kökleriyle Benim özlediğim yeni kösteliğime Torlu ruhuma sarıp edip örsteliğimi Adını gizlediğimi sözünü istediğimi Kimlik istediğimi kimlik istediğimi Yok yere Gözdere kalmadı çıkmasa satmam Susturup kıstıra kendini kolla Kassın zorla bir anne kapalla Aşk dolu olmaz ilk bakış anla Çek çek bir duman çek ve rahatla Üstürüp kızılan dininle katran Minleri patlan piç gibi zırla Yok yere kalmam son kere salla Gözdere kalmadı çıkmasa satmam Susturup kıstıra kendini kolla Kassın zorla bir anne kapalla Aşk dolu olmaz ilk bakış anla Çek çek bir duman çek ve rahatla Üstürüp fishing İçimdeki insanımdaki hiç bileşim Kuruzası olan bir yapıs fishing Kolumun peş peş peşten çekmiyor Gidip de bir bildiğin nefes edip Yine bir sırrım içinde azim Yine siktir bulan da ben miyim Bir sevaplık kendimi göstereyim Hangi sözlerimden hiç görseydim Özlemimde geri on top sinedim Özlemem bu akşam diskant yedim Ağzına sarı kısarım Avcısı da yine sevdirilerim ben yiyeyim Pis bakarım ama salt değilim İçimdeki Aman çek ver hatta üstür kazının dilinde katran Minen kaptan piş gibi zırla Yok yere kalmam son kere salla Gözlere kanlatır çıkmaza satmam Sustur kıstura kendini kolla Kalsını zorla bir hamle kafalla Aşk olmaz ilk bakış anla Çek çek bir man çek